YouTube YouTube is a platform where you can share each and everything to the world. And if you talk about its handling, it's quite easy. Just fits in your smartphone. Phone निकाला शूट किया अपलोड किया एंड जस्ट बूम YouTube एक बहुत बड़ी नगरी है टैलेंट की जहाँ पे हर कोई अपना टैलेंट शो करने के तरीके ढूंढता है हर कोई टैलेंट दिखाता है किसी के अंदर फोटोग्राफी का टैलेंट है किसी के अंदर मॉडलिंग का टैलेंट है किसी के अंदर एक्टिंग का टैलेंट है कॉमेडी है फिल्म्स हैं हर कोई चीज़ है लाइक प्रमोशंस के लिए यूट्यूब यूज़ होता है so if you want to know that why am on YouTube और why I become a YouTuber you you to watch this video full reason number one why I become a YouTuber wait It all started in 2014. So this uh, production guy spotted me near metro station and asked me to visit their office. So I've been there. I saw 50 of other models were standing in the line. जब मैं गया, I was like nervous. But anyhow, I got lucky. I got my hands on that advertisement. So मुझे वो advertise मिला for the Airtel uh, print shoot. Uh, so उसके बाद I never looked back. Reason number two, why I became a YouTuber or why I like YouTube edit and record. I like editing and recording too. Over the years, uh, actually I figured out what my hobbies are. So इसमें से एक hobby ये भी है रिकॉर्ड एंड एडिट क्या करूँ ये हॉबी है so what happen is whenever I go out on a shoot और whenever I travel so मैं कुछ ना कुछ उस चीज़ को रिकॉर्ड करके उसको एडिट करने की कोशिश करता हूँ I always learn editing if you would like to see my previous videos but I have done till so far मैंने कुछ चार पाँच वीडियोज अपलोड किए हैं आप जाके देखिए तो उसमें आपको पता लगेगा कि मैं एडिट करता हूँ मैं रिकॉर्ड करता हूँ I actually like recording everything uh, जो भी मैं करता हूँ जो भी मैं शूट्स अभी तक कर सकता हूँ यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं एडिट करने के बाद या रिकॉर्ड करने के बाद उसको अच्छा बना के कुछ पेश पेशकश करने के लायक हो जाए हिंदी <laughs> जब मैं उसको अच्छे से बना के आप लोगों के सामने पेश करूँगा so I like to document it so document करके उसको एडिट करके या फिर उसको एक अच्छे तरीके से पेश करना ही मेरा काम एक एडिटिंग और रिकॉर्डिंग का काम बन चुका है so so, reason number three why I become a YouTuber is showcasing my work. <sighs> It's almost six to seven years that I've been working in this industry called modeling or acting. If you talk about my shoots, I have done hundreds of shoot till so far, but Bad luck is I never documented any of them, like the behind the scenes, how how I get ready for the shoot. kuch bhi document nahi kiya shoot. wo release hote hain alag but मैंने अपने लिए कभी डॉक्यूमेंट नहीं की बहुत पुरानी बात है मेरे भाई ने मुझे कैमरा गिफ्ट किया छोटा पॉइंट शूट कैमरा सो 24 घंटे उस कैमरे का कैमरा ऑन ही रहता था कि मैं 24 घंटे उसको रिकॉर्ड करता 24 घंटे हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करता सम हाउ वो कैमरा टूट गया बट मीन जो मैं सुबह उठता हूँ तो भी मैं कैमरे के सामने होना चाहता हूँ सोता हूँ तो भी मैं सोचता हूँ कल क्या करने वाला हूँ तो हर चीज़ मेरा अभी ये ब्रेड एंड बटर हो गया तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं बिना रुके बिना किसी की परमिशन लिए बिना मैं कुछ भी डाल सकता हूँ अपना काम जो मैं बेस्ट हूँ जिस चीज़ में बेस्ट हूँ मैं वो सब दिखा सकता हूँ so YouTube is a kind of you know free world for me. <laughs> and I don't think so I'm done yet with this video. I'll make sure I'll keep coming with new videos, new content so you can like it and watch it if you are new on my channel. So I want you to please subscribe it and press the bell icon to get the notification first. This is Vikram Sharma signing off for now. Good day, take care, bye bye. <laughs> and I'm not here. And I am not done yet I am ये क्या हो रहा है